Jutro słonecznie i znacznie cieplej. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy na ogół pogodnie, tylko w województwach północnych będzie się chmurzyć początkowo. Na Suwalszczyźnie możliwy deszcz oraz deszcz ze śniegiem i tam najchłodniej, do minus jednego stopnia. W Małopolsce około zera. Poza tym temperatura wyrównana do 2-4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. W rejonach podgórskich oraz w górach silniejszy w porywach do 70 km na godzinę. W Tatrach do 120. W ciągu dnia dużo słońca. Jedynie nad morzem i na krańcach północno-wschodnich od czasu do czasu będą pojawiały się niegroźne chmury. W najcieplejszym momencie dnia od 80 stopni na północnym wschodzie, przez 13 na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce, na Ziemi Łódzkiej, do 17 w Małopolsce. Ciśnienie będzie spadać. Na warszawskich barometrach 993 hektopaskale. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy. W górach halne do 90 km na godzinę, w Tatrach do 140. W niedzielę na północy i południowym wschodzie częściej będzie się chmurzyć i miejscami spadnie niewielki deszcz. I od 9 stopni w Suwałkach, przez 11 w Warszawie, do 14 w Rzeszowie. Wiatr już słabszy. W poniedziałek słońce na zmianę z przelotnymi opadami. Mocniej popada od Podlasia przez centrum Pogórny Śląsk i Małopolskę. Najchłodniej od Mazur po Mazowsze 7-8 stopni. Od wtorku zmiana pogody. Opady deszczu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura z trudem będzie osiągać 2-3 stopnie, a w nocy wróci mróz. Jednak koniec tygodnia ma być ponownie cieplejszy. Do zobaczenia.